जिला मुंगेली ब्लॉक लोरमी से 30 किलोमीटर दूरी पर ग्राम खुड़िया पथर्री में कई वर्षों से सौ बैग आदिवासी परिवार के बसे हैं और 2001 से वन भूमि काबिज किए हैं और अभी तक उनके काबिज जमीन का अधिकार पत्र को देने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं देने के कारण वहाँ के बैगा आदिवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जमीन पकड़े हैं 2001 के पहले जो छत्तीसगढ़ नहीं बन रही तब से पकड़े हुए जमीन का पट्टा मिला है नहीं मिले है दीदी दो आदमी दे है क्यों नहीं मिले है वही साहब मन तो बन गए है कथे जाथन त नहीं दे ये जंगल विभाग यहाँ झाला झोपड़ी टोड़ते दीदी हर साल और नांगर बुलर लेके जाते हैं बैला भैंसल पाबो नहीं करन कुछ पाथन कुछ पाबो नहीं करन सब लक्षित भी चमका देते हैं कुछ जाँच भी होना चाहिए कि कोर्ट में चलता है या नहीं चलता है कि कितना साल हुआ है बेजा कब्जा धरे इन लोगों को बेजा कब्जा के पट्टा भी आ चुके रही से वो पट्टा कहाँ गया अब कोई पता नहीं कौन सा कोर्ट में चल रहा है सिविल कोर्ट में चल रहा है सभी लोगों का सभी लोगों का इनला देना ही चाहिए इतना क्यों परेशानी कर रहे हैं भाई एक ये हम ही भर नहीं भाई ये दुनिया में धर रहा है उन लोगों को तो भी मिले होगा वन विभाग से ही पट्टा वैसे ही हम लोगों को भी देना हाँ हमला पट्टा मिलना जरूरी है दीदी और तभी तो हम कुछ गुजर कर पाबो सरकार वन अधिकार कानून की बात कर रही है लेकिन कानून का उल्लंघन होने के कारण ग्राम खुरिया पथर्री के सब बैगा आदिवासी डर के जीवन कर रहे हैं उनको उनका मालिका हक मिलना चाहिए मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि ग्राम खुड़िया पथर्री के सब बैगाव को उनके काबिज जमीन का अधिकार पत्र को दिलवाने के लिए वन विभाग के ranger S B Gupta ji को eight seven two double zero three four nine six seven इस नंबर पे कॉल करके दबाव बनाइए मैं दीना गणवीर ग्राम खुड़िया पथरी बुलाकलोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए